出来呀！我操，你玻璃摇上干嘛呀？你先下，人先下。呀，还这么往前跳，就是一百块啊！不是，会有会有会有吗？会有会。不会不会。